Mavuo kanakaa kutandika hii mtaa. <laughs> Sasa mimi nakwambia bwana ndugu yangu. Eh, ndugu yangu ule ule ule rafiki yangu Wafula. Rafiki yangu Wafula sasa yako kuna bibi. Sasa bibi yake akaamua kuwa romantic. Akakuwa romantic. Akamtengeneza pocho pocho. Pocho pocho. Pilau. Wacha nile pilau yako bibi yako anakutengeneza anakutengenezanga ainanga afya. Sasa wacha nikwambie. Unaona? Chifu hii mtaa ni kipogoyo. Na mbona unasema story uko na wasiwasi kama mtu eh. ajeoga? Kwani bro, kuna jua matawi mpaka zinaongeanga. Oh, oh. Chifu yeye mtani Kipokoyo. Tuachane na Chief Kipokoyo. Unajua pale kwangu ile place na kuanga nimejivinjari. So welcome again to this uh, kwa ground. So eh, tuko na topic zingine tunafaa to discuss hapa and then I forgot to introduce some awesome guys Luvai and Chemoget that in this show today. So make sure you watch until the end. Watakuwa akigrace show every day and every time and as we continue tutakuwa tukirevampisho so nataka tuanze hii turudi to kwa ground yes kwa ground and uh, kuna vitu ziko kama kawaida tu ni corona lakini sasa hatutaki kuanzia corona tena cause tusha discuss in the previous one so kuna kuna stori za weddings mazi zilikuwa zimeholtiwa kidogo na zime zimerudi so for six months watu walikuwa wanataka kwenda kwa AG wako wanafanya wedding si ah, eh, anafanya wedding eh so it's like wasa walikuwa na passion waliendelea tu maisha sahii <laughs> sahii wana, wana, wana, wanafanya 20 weddings per day mm. wamepatia wasee tu hautafanya kwa eji lakini wale ambao wafanya kwa chacha wanapatiwa tu sindio? Eh. Swali ni azin wale wa church wangeendelea tu kuendelea, wa church walikuwa wanaendelea, yeah, lakini AJ kuendelea, AJ haikukuwa inaendelea oh. yeah, because walikuwa wanaogopa corona mdona na ni ule na ule nani na ule wa citizen endona Jeff sijafuli madamu alitoka Citizen akienda huko Kanze Dena. Kanze Dena. Sio wala anaenda chini ya maji. So kwa kwa hiyo stories za marriage vows leo nataka tu revise because mm. Maana watu wanatumia a lot of gibberish. Gibberish ni a lot of words. Kusema tu one thing. One thing, yes. Yes. So hizi ndio vows zu, zu endanga. So zinaenda hivi like I na kutumia an sawa <laughs> Use your witnesses. Uh, I, I, maestro, take you, Anne, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy law. And this is my solemn vow. Do you do? like okay. yes no, no, hiyo time wewe ingefaa useme I do. Oh. Sasa uanze na I am. Oh, okay, <laughs> sawa, sijaifanya wedding so mnaelewa. Sawa, so these are the marriage vows. So inananga hivyo. But sasa in our revision, mimi na feel hapa kwa ground tunaona hii kitu inafaa tu, inasemanga to have and to I take you whatever to be my wife to have and to hold from this day forward for better for worse till death do us part according to God's holy law and this is my solemn vow. So what we are revising and what we are removing is for richer for poorer in sickness in health to love and to cherish and eh, hiyo uh, love and to cherish. <laughs> Una mwenye bana kuangalia ni kama hajaridhika na chenye unasema. Unamcheza sana. Si nataka hizi Hapana, mbona unatoa? kwa sababu ushasema for better for worse. Hapana, ushasema kila kitu. Acha nikuambia, unajua mbona hizo vitu nasema hizo vitu kwa sababu in this generation you have to specify everything specify what twende kwa hii kitu tunaanza for better for us then yeah, for better for us uh-huh. for richer for poorer for richer for poor iko wapi ngoja ngoja for richer for poorer kwako unaasimu kwamba kwa sababu kwamba rich inamaanisha good and poor inamaanisha bad. Bad, yes. Hapana. Kuna wale ambao wanajitanga si minimalist. Unawajua? Yes. Eh, hawa sasa ambao hata kutumia vitu mingi. So how how wanasema ya kwamba hiyo hiyo hiyo hiyo ndio hiyo party mwawekea kwa sababu ya watu. For Rich or poor. Inamaanisha so that kama mimi nimeamua niko minimalist, inamaanisha nitakuacha wakati uko na pesa mingi, nataka baki na vitu zangu pekee kidogo, unaelewa? Ah kuna eh, mimi Kuna kuna kuna madam najua YouTube. Mm. Ako na YouTube nyingine noma sana. Inamaanisha uh, video yake ni za photography lakini noma. Wewe. Lakini bana anakaa kwa nyumba kadogo. Nyumba inakaa kama kaka column. Ukisema mm. ukisema for better for worse, mm. umekava everything yenyewe. Ah, hata no, hata hata minimalist mtu akienda akikuwa na domo eh. hiyo yeah. ni kumaanisha sasa ameenda for better sasa hapana kwake ameenda for worse hii ni kwa worse okay whichever way ameenda <laughs> ako for better ama ako for worse ah, ah, hapana hapana <laughs> hapana hii kitu ime for better for worse imemcover hapana jamcover kwa sababu hebu anza tena ku describe okay, ati minimalist minimalist yeah. hata kama niko na mingi yes. nitatumia kidogo yes, afu nipatiane mm. according to the agreement mm. but whatever hata kama niko hata kama na, na pesa ngapi mm lakini nitakuwa naishi tu nyumba kadogo ile ambayo just enough for me and mm. the lady so kama uko na pesa mingi atakuacha anaweza kuacha yes, so, sasa meaning, kwa wasi. meaning yake umeingia ume, kwa wasi hapana hapana no, no, no. si, si other words inamaanisha wewe tuliagri tunaingia mini molesi afu ukaamua ugeuza mimi naweza kuaje hapana kwa sababu kumbuka kumbuka hii life is not a binary life mm kwa sababu there are all other there is good there is bad there is ugly and there is weird Mimi nikivaa mm. Si mbaya, mm-hmm. Lakini nikivaa alafu niko na manyoya kwa mm. Hiyo ni weird. It's not good, not bad. It's weird. natembea kichaka kwa barabara. According to who? according to the fashion statement unaonanga watu wakinyonyoa memba miguu hapa ujeonawase so so kwa minimali sasa ukimwambia for better okay sorry not for better for richer inamaanisha inamaanisha kuna mingi kuna na mingi sana amfai kuwa nayo amfai kuwa hata si kuwa amfai kuwa nayo inamaanisha hmm. haya tukiwa nayo mingi hmm. tusiharibu tutumie just enough for me and you and if we have kids for me as in mm -hmm. kama naenda kule tusumiwa chapati 50 na tuko na watu watatu na kula na nne for poor man hata ile ambayo tunahitaji mm. I <laughs> still do not fall and Okay, sawa. mm. Hiyo kuna watu wame divorce kwa sababu wame feel like divorcing si ndio hiyo for better for worse eh, feel like hey wewe unafikiria hivyo lakini afikiri hivyo kuna mtu alikuwa anasema ah, alianza kutafuta boyfriend mwingine kwa sababu wazi yake akuwa msika. Yeah atafuta nini? Hazi mengine kwa sababu hajaweki bimsika Yes. This <laughs> She still for better for us. No hizo happen no. Na ndio maana tunasema unaona, nyinyi generation ili kujirudia, ah, ngoja nyinyi mko ile generation ambayo inafikiria <laughs> ile ambayo inajua ile ni was na ile ni <laughs> <laughs> mimi siko generation, mimi lazima specify vitu and I always try to find that, then, that bas, lining. Then basi tungeandika kila kitu hapo because even Bible Bible okay, inasemanga hatujaandika nini kitu, nini hmm? nini hapo basi Okay, achana hiyo story, achana hiyo ni hiyo ni hiyo hiyo nani hiyo to deviate. Hmm. Sasa sickness and in health hiyo ina fall under better or worse. Ninyi kwanza mnafikiria kwamba kila mtu anafikiria sickness and health na ina categorize. Sijui mbona mnafikiria ati mnafaa ah, msummarize kila kitu. Hapana. Ndio hiyo kitu ingekuwa hivyo si kwa Hapana, hakuna. Hiyo ni yaani kutumia words mingi sana kumbuka, kuna, kumbuka kwa, yeah. kwa, kwa, kwa English kuna kuna emphasis. Unafaa urealize how serious the good and bad is no, that's what nasema tungeandika kile na alafu tuende basi, after in sickness and in health kuna to love and to cherish. Mm -hmm. Why not to love and to hate? Cherish okay, to love and to hate. How can you have both of them in the same sentence? <laughs> and to love and to hate. Sasa no, kuna itafika point kumbuka, no, cherish. na cherish. Ah, ah, kwa sasa, itafika point ni na hate msee. Anamwambia vows zangu zilikuwa to love and to cherish. Katipa ati nina feel mhm. <laughs> Kumbuka. <laughs> Opposite of love si hate. so waweke indifference. Hapana, siko sifike <laughs> mm. point ambayo sikujali, unaona, ile point sikujali, hiyo cherish I supposed to care for you yes. Na what Cherish ni kitu poa ama Cherish ni kitu poa ama mzuri? Cherish ni kitu poa. Ni kitu poa. Yes, exactly. Sasa nasema ngoja, Cherish ngoje. Unacheki hapa. Sungu Kashmir, ngoja. Cherish realize. Sinajaribu kuenda msongo na nikatiza na simalizi hata. Cherish, unajua ile time ambayo kila kitu imekataa kabisa. Mm. Ile time Cherish na come through. Yes, exactly. Akati amekuudhi kabisa anafaa wengine mbovu mbovu, lakini unamua tukujua umevaa utamcherish hata hiyo time. So angalia angalia hiyo kitu tulikuwa tunaenda na word opposite, word opposite. Si ndio cherish akam? Eh? Love opposite. Si nimekuelezea hapo cherish, mbona anasema cherish? Kwa sababu sasa nimekuambia the opposite of love is not hate. The opposite of love is indifference. Yeah, na hapo ndio penye cherish na kampuni. Ikifika ile point unaamua hautaki kumlove, cherish him. In love and indifference Yeah. So you have a difference? But hata before yeah, tufike hiyo in love tulikuwa tushatoa love tumebaki na for better for worse. Hizo yeah. So, ni hizo ni quest time. Hizo si quest time. Hii ni emphasis. Hii ni quest time ya watu wenye wanataka kwenda honeymoon. Hapana Kasmili. <laughs> Hii ni emphasis. Kwa sababu ukisema tu for good mtu mtu anaanza kugeneralize kwa sababu kufika hapo na unakuja kurealize how important this thing is. Ah, sawa sawa. <laughs> Sawa. Na mwezi ni hapa siku. Look at this. Tumeanzia <laughs> sawa sasa <laughs> sasa kuna huu jamaa wetu huu msehemu hupenda sana uh, kwa ile song yake na deka hata <laughs> angel hii sasa sasa like personal date mse yako older than you no some of us date yes <laughs> but question ni date mse yako assuming are not dating date mse yako older than you mimi yes, yes. <laughs> I mimi zi siwezi, mimi No, What is the difference? No, no, if you love someone, mm -mm. yeye haifai factor. Angalia Bible. Yes. Mungu alicreate nani wa kwanza? Adam. <laughs> Adam. Yes. Mbona mbona mbona Mungu wangu mbona akwe confused a create kwanza ndio then ni create. <laughs> <laughs> Unamwambia hii safari yetu haiwezi pitia, haiwezi pita hapa. <laughs> Naacha tu. unamwambia eh, hizo ni wewe mkubwa. <laughs> Na hivyo Hivyo eh, Ah, mimi namwachia, si uongo, Like tukianza kuangalia there are so many factors mm. zenye zitafanya lady kama ni mkubwa relationship isiendelee vizuri there are so many factors wache tumefika kwa generation yenye tuna tunadhaningi kila kitu ingefai happen ingefai no, happen venye tunataka as men no as in no, human uh, generation to, uh, eh, like mimi venye nimefikiria venye na jinais venye chenye make happy no, ingefani fanye without minding wase wenye wako around. Unacheki, inaweza kuwa kitu inani make happy mm but kuna wasee wenye na affect mm. so happiness ya watu wenye wako around mi pia mm. ni important, important. Eh, so, nipate mtu wa 50 bwana, nipate mzazi hata taka <laughs> mi niko oh, hapi mzazi ako na hapo 50 <laughs> kama ako 50 na ako 40 so hakunanga no ni iko iko ati 50 40 20 30 waje tuseme tu hivi mimi kuna kile kinaitwa biology yes. biology happens mm. so ikiwa mtu ambao kwa miaka kumi mbele inamaanisha biology imetandika tandika mara kadhaa imekupita mm. sasa kuna vitu wenyewe anafikiria ambao wewe ufikirii okay. sema kwa mfano kaa mimi ambao niko sema 25 niwe mtu ambaye kwa that chenye mm. mtu ambaye anafikiria chenye mimi nafikiria ni tofauti tofauti yes, naona mm. so ikifika ile point yeye yeah, yeah, anaona ni serious mimi naona kwangu sio serious kwa mimi nafeel hii curve hii curve ya relationship or curve ya kurelate ku vary kwa ukiwa let's say camp okay let's say alija kwa campo na wewe ushatoka campo umemwacha na mbali hmm. but by the fact that dem ako let's say 30 na wewe 27 hmm. ah, no, no. Hey. dem ako 27 na wewe kwa campo amekuacha na mbali sana compared hey. to wewe kwa 27 na dem na dem kwa campo well wewe ndio kwa bora ndio kwa mbele yako, wacha tunaleta no, no, kwa yako. But, but at the time you wote mnaifika 30, them kwa 35, wako 30 vitu nafikiria tofauti no, kavi imeanza kuflatten. Kwanza unajua unajua <laughs> kwamba ati kama kuna difference sema sema mm -hmm. dem akifika 35 mm -hmm. na uko 30 na mimi niko 30 kavi kavi sinange kama iko na difference. Sema tu dem ata compromise because hana option hey. Eh. <laughs> so oh, like, like, like msa anaweza oh. compromise eh. for anything but under normal circumstances sidhani kama kuna mtu mwenye atakubali mm. especially because venye wasichana wanafikiria by the time unafika 29 mm -hmm. sasa unaanza kufikiria life ile eh, serious yeah, but dem anaanza kufikiria life serious kama ako 20 25 madem wengi watakwambia ni 26 nataka niolewe mm -hmm boy 26 mazimi hapana utauliza wa director yeah, to be fair, mimi siwezi omba kwa, kwa miaka yangu kunishinda, siwezi. Ah, okay, sawa. Kwa sababu pia wao wanatulanga kama si ni watoto. Imagine tuko the same age mm. na wanaona si ni watoto. Ah. Sasa ukichukua ambao wamekushinda itakuwa wewe anakushuti kama, kama wewe ni mm. mtoto ambaye ana ujinga. Ni nachukuliangazi story yenye basi wakifanyanga wedding wanakwambia huyu treat kama your first born. Ah. Yaani, hiyo ni ukweli. <laughs> Yaani, hiyo ni ukweli. kama first born. mtoto. ukweli. Ni madharau. <laughs> <laughs> Ni madharau. Watu waambiwa hivi. Eh treat wife wako kama madhako ah. <laughs> then wife uh, treat uh, husband wako kama firstborn wako ina make sense hivyo unajua kwa nini yeah, because una respect madha yako yeah. Huwezi acha agongo hata kidogo. Una respect mother yako, so ingefaa utreat wife wako venye una treat mama. Treat mke husband yako, treat huyu kama wife yako. Sasa kama this is the first time nakuwa why husband na wife, unajuaje? Sio, utajua tu. <laughs> So anakupatia anakupatia example yenye eh, unajua unajua uh, Sio mali ya mamake atapata. Ukitoa nguo zinakwenda wapi? Ukimaliza kukula vikombe zinakwenda wapi? Mm. So venye tuna behave venye watoto wana vingi ni almost the same. Ah, nyinyi ndio mnafanyanga hivyo. Mimi siko ah, ah, na kweli. Ukitumwa tu kwa duka unaweza rimaindiwa mara ngapi ndio kuja na hiyo kitu finally kwa nyumba. Ni ukweli, ni ukweli kabisa. Vile sisi yangu ana behave na vile na behave ni tofauti. Tofauti sana. Kuna date tumeenda kesha, alafu sisi yangu. ngoja. Mm ngoja parent ni moja parent ni mmoja no, no, no, I mean like kige ngoja kidogo mom and daughter ona dad and son the same lakini vile sisi yangu na mimi tofauti yeah. tulienda Kenya na kwambia Kenya tulifika hapa akasema introduction baadaye baada usiku mm. akasema yeye ni sister yangu kila mtu alishtuka mm -hmm shwa this weird guy uyakuwa ujinga na wewe huko <laughs> hata unaona na yeye ako mimi ni mzee kumshinda zini eh lakini kwa hiyo tofauti na i think hiyo hiyo story tu yenye tuliumbwa differently mm. so ndio maana <coughs> oh, guardian angel hmm. atafute dem <laughs> <laughs> ah tu kwa story siko maisha Au kusema ukweli pia ni weird, kusema tu ukweli. Um, kuna mtu kuna mtu aliuliza hii swali na in some YouTube channel, a very interesting YouTube channel inajiita Roommates. Hmm. Aliuliza, "Oh, ushaiona?" Ushaona kuna mara kadhaa tunajua there is an ugly king, si ndio? Hmm. Ushaona an ugly queen? Yeah, Okay, according to me ugly. Wapi? Somehow tu. Ugly what? Queen. Queen. Eh. Yeah. Oh, Kuna ah, ah. Hapa. Ah. ugly king. Ah, wako. Kuna ugly queen. Iko wapi? Penye penye kuna kama kuna beautiful queen lazima Ah, tukue na wewe umeio- ume- wewe umeiona. Ndio kuna kuna kuna kuna mi queen nimeona queen moja kuna homely ladies, <laughs> kuna homely ladies na kuna beautiful ladies. Kuna kuna ugly boys and Kuna homely ladies and beautiful ladies. homely and beautiful. Homely ni, ni, ni ugly ladies kutoka homeless. <laughs> Unacheki, so pia kuna kuna ugly men na kuna handsome men, si ndio? Lakini it's very rare to find an ugly actually hata unaweza kutafuta kwa history. It's very rare to find an ugly. Hata kuli kuna there is a there is a weird photo of a lady afu anasema there's some several people who are fighting for there are several men are fighting for, I think in Turkey. Mm. There are several men fighting for that lady. They considered her as a beautiful the standard for beautiful lady in their time. I think tukiongea stories za beauty itakuwa tutamalizia tu na, na like the eyes of the beholder. Eh, hey, lakini according to history hakuna hata mimi nasema kuandikwa sasa, sisemi oh, kuangaliwa, oh. Kuandikwa hakuna beautiful, hakuna ugly queen iko taenda kuandika haijaandikwa, eh, naenda kuandika naenda andika, lakini it's very rare to find ways historically written an, an ugly queen mm. lakini kuna tu wasichana warembo kwa eyes of every person, si beholder pekee. hasa mm. tukienda kwa hiyo ya beauty tume tume story kabla oh, mm. Sasa kuna this beautiful lady called Anita Nderu. Oh, okay. Anita Nderu a position sijui kama ni jokes ama ni nini mjua kuna kwa wanasemanga social life na mm -hmm. person, na Personal. na life kwa ground <laughs> ziko hivi tuko mm-hmm. different mm. so sijui but well ime make two affairs online so sijui kama inafaa ituhusu haifai ituhusu si tumeongea about beauty sahii kwa sababu amecomplain like hiyo beauty yote yani anapeleka wapi <laughs> <laughs> ah Okay, I think itakuwa the shortest discussion because mimi ni hata sijui tunasema nini. <laughs> Hii kitu ni the first thing, the first thing. Then Niliona tu like mimi. <laughs> the first thing. As a country are we ready to embrace Impr nini? embrace, Kuembrace, embrace na accept au same sex the gay community the gay community hata nikifanya hivi si tunakubali ile unanod yani msakiongea unapea attention mimi mhm. nashuku bado bado tuko redi Uh, ah. tuko mbali sana hizi vitu zinahappen kwa ground of rather zinahappen chini ya maji mm. yeah. as much as accept as a society mm. they are still happening but the issue ni for how long mm. or rather anyway because chenye, chenye, chenye, nilikuwa naona uh, kuna wasei wenye wako against it mm. na wako na reasons zao mm-hmm. religion or just, religion. Or just personal preference. personal okay. then kuna kuna ile rende yenye pia mm-hmm. kama, kama, kama uko happy baraza uendelea na life yako mm-hmm. like kuna wase wenye wana believe chenye unafanya provided it doesn't affect them directly haizi comment kuhusu hiyo kitu but hata ukikosa comment is it the right thing to do uh, Merilez, everything tunafanyanga is either i do it unaweza feel like affect but hmm. somehow it will affect the generations to come. mm -hmm. They're like ah, mother tunafanya ah, hizo ni zake. Hata mjibaa msini mtu mkubwa, he's over 18 ako na ID, anajilipia rent, everything. But then, to stop the future generation, say to stop my kids mm -hmm. for seeing that as an alternative. What should I do? To stop your kids from? As seeing I'm against to, be, to stop seeing gayism or uh, any other kind of mm-hmm. alternative sexual uh, sexual preferences. Yeah. How would I stop my kids? Because eventually it will be like the norm. Mm-hmm. So how would I stop my kid or my child from seeing that as an, an alternative? Then you are bringing to chef a certain age, like there's nothing much you can do. Like sahii mi nikiamua ni hivyo tu ndo na feel feeling zangu zinakuwa zina to men ni hard to find anything as, as a person the only thing you have to do as an individual ni raise watu wako tu a godly way wakishafika ile point yenye well they are they are washaslip your hands then that's it I think there's nothing much you can do mm, actually there are so many things <clears throat> like kuna cheki like msaki decide tu kukua gay ama lesbian kuna so many things inaweza kuwa kulikuwa na heartbreak mahali maybe men wamem heartbreak vitu kama hizo but mimi acha tu ni deal na heartbreak than kwenda the same <laughs> acha tu ni deal na hizi heartbreak zenye nimezoea than kwenda kwa the same gender mm-hmm. ah, mm -hmm. Mm. So, so, so kuna a lot of things zenye atudeal nazo as a society mm. zenye ingefaa deal nazo because msee mm. haizi amka tu then ana decide yanakuwa that mi nataka kuruka niende, ni, ni, ni, niende nitoke place nilikuwa ni rudi side mm. so i think society kuna tu a lot of things hiyo ndio maana to some extent watu wanasemanga church ya sahii kama si ya kitambo because church ya sahii mm. does not point sin mm. church ya sahii provided umebring sadaka kwa church mm. na una tithe vizuri mm then hakuna mtu mwenye anaweza kukwambia Kevo hii ni mbaya yeah so there are a lot of things then I think the type of mm, education system pia mm -hmm. si ile system yenye ina care about you uh, ushaona zile shule zenye unabembelezwa tu nabebwa kitambo bwana tulikuwa tunawekwa lazima ukae na msichana msichana huku huku we katikati So siku hizi hata mtoto akifanya makosa <laughs> mm. hakuna chenye utamfanya because ukiguza mtoto hivi kidogo tu hivi mnapatana kwa koto. Mm. Mm. I, think inasema I think kufika point yenye mtu ameamua anaigeuza vile amesema kuna kitu ina happen mm. but pia tumefika point we, we consider so much of our feelings mm. than our responsibilities mm. like so why so like what is the reason for choosing same sex and not the opposite sex mm. why or, or, also, or maybe ask this, maybe ask this what's the reason for choosing the opposite sex and not the same sex one kwa sababu if if if the if the, motion, the motive of having sex mm. is for fun then the whole essence of sex becomes useless mm. kwa it is not just for fun it has more implications and more responsibilities to it for us to see like just something to feel about it ndio maana mi niko na issue na wale ambao wanasema tu ati hii ni kitu sawa mtu afanye vile anataka mm. sababu eventually this generation will fail, hmm. itaanguka yote, kwa sababu of that one simple thing. Ndio nasema tuoni ni yeye maamua, watu watu ni sisi tumeamua, lakini inafika point yenye my child would want to marry someone yeah, true. but there is no one to marry because everyone has chosen their own thing. You see, some people some people think that the whole world rotate around them. Mm. Exactly. Oh, ah, okay. Sawa. Thank you. Thank you guys. So, uh, let's shift gears ah, Luvai and uh, Chemogex <laughs> unatuambia mbona chief ana meno <laughs> but at the next time for the next episode so make sure you subscribe make sure you watch ah make sure you watch make sure you subscribe make sure you share it with your friends and maze thanks for the love this far ni nyinyi so <laughs> see you see, Jesus akamapua kanakaa kutandika hii mtaa <laughs> sasa mi nakwambia bwana ndugu yangu eh, yangu ule, ule, ule rafiki yangu wafula rafiki yangu wafula soroaka kuna bibi sasa bibi yake akaamua kuwa romantic akakuwa romantic akamtengenezea pochopocho pochopocho pilau wacha nile pilau yako bibi yako anakutengenezanga ainanga afya hii sasa ameka kachumbari pilipili hoho pilipili nyanya kila eh. kitu <laughs> Wafula ametandika huyu pipi yake vibaya sana. unajua kwanza unaongea na nguvu. Unajua kitu hiyo ni kitu hiyo ni aibu hivyo uko unaongea na nguvu. Kwani bishori si chakula? Unapika aje bishori? Bro hiyo ni snack, eh? Mimi natandikanga gunia ile ile 5 kg ya bishori peke yangu bila hata maji bro, eh? Mimi nakwambia bishori, bishori ni chakula ya wagonjwa bwana. Ndugu uko na shida. Sasa mtaka kuniambia bishori gunia mbili kwako ni equivalent equals Hebu acha story. Una una unanikosea una, heshima. Sasa wacha nikwambie. Unaona? chifu hii mta ni kipogoyo. Na mbona unasema hii story uko na wasiwasi kama mtu ajeoka? Kwani pero kuna jua matawi mpaka zinaongeanga. Oh, oh. Chief hii mta ni kipogoyo. Tuachane na chifu kipogoyo. Unajua pale kwangu ile place na kuanga nimejivinjari. So unajua ule jirani yangu anaishi and reflex to my doorstep ule jamaa anakuanga amechacha ule ule, ule jamaa anapepanga eh sasa tuachane na wewe chama yangu. Sina kwanga na ule mrembo fulani. Kale kama msichana kalikuwa kana tesa tesa hiyo mtaa. Hata nadhani kalimpenda tu kiwa ameunga. Sasa msichana wake ameinvitiwa sleepover na boyfriend wake. Nakwambia mapenzi. Mechi. Acha acha Sasa si huyu jamaa ameinvite huyu msupa akajifanya romantic, amemtesa na chakula. Unajua watu wa western zizi chakula ni eh. ticket. The way to a man's heart. Sasa si jamaa ametesa mapochopocho akapita movie shop pale akabeba movie shop ile romantic ah, romantic ile dakika mbili umeingia shughuli series. Sasa tuache, si jamaa amepatia dem chakula, wamerarua hiyo hiyo mnofu ya chakula, alafu sasa dem akamlalia kwa laps, yani laptop, wakiona movie kwa laptop, relax ame chachilia he gafla bin vuhuha ba ba ba ba ba Nakwambia chama wetu alisikia noko mlango. Lani unajua mwanaume lazima uchikakamue ukisikia huwezi ambia tu msichana ndio ufungue. Chama wetu ameenda amejireflex kufika kwa mlango. Eh? Amepata ngumi imepostiwa hapo papa. Ngumi imemrudisha nyuma. Unaona design ya movie? Ngumi imemrudisha nyuma papa. Ngumi nalipa rent. Pero nakwambia jamaa hata mpaka wa leo aongeangi ajue aja nguvu ajarudisha hata nguvu ya nguvu ya hizi pancreas juices za meno Ajarudisha kabisa. Sasa shida si yeye, chief, sub chief, sub chief aliitwa na unajua vile anapendanga, akishaweka kale kitambi apige kale kakofia kale kakipoko na ile kitu ingine apige swaga, aanze kutrip akikuja. Jamaa amekuja analetea jamaa uchinga na amebeba wale makala wake wachinga. Ule nakwambia jamaa amepata chief 1 2 1 2. Sasa chief anaongeza maji kwa ile county hospital pana. Bibi ya mtu. Sumu hata girlfriend ule wa eh? kuzingiziwa. achana naye kabisa. Wewe unacheza bro, unasema nini? Wacha na mambo yako ya chief. Kuna yule rafiki yangu anaishi hapo nini, ukivuka tu kwangu hapo kwa mtoni hapo, kwa jamaa wa Poko anafanya kwa mjengo hapo. Eh, eh, sasa juzi jamaa amefanya mjengo wiki moja, akaamua kujitreat Eh, mm -hmm. Akanunua tu kuku fresh mnofu, amekaranga mboga, kachumbari yote, pochopocho hiyo tamu tamu yote mm. Jamaa akapika kuku akakula alikula unaona kutoka, kutoka hapa hapa inaitwanga bottomus nini nini bottomus above chini above sea level kwa mapeka eh no below sea level akakula nusu ya kuku kutoka hapa kwenda chini kwenda chini mguu wote vitoa akakula akapakisha hapa mpaka kwa shingo hata jamaa ambaye akamjenga kapepa mawe bwana usio kuingia ati paka imekula kuku na ujue paka iko na madhara imekula kuku ikampakishia shingo mpaka imekuli kabakisha shingo yeah. Lakini pia ujamaa makosa ni yake, angemaliza hiyo mnofu kuku moja unabakisha ukifanya. Lakini wacha nikwambie, unajua mimi ningekuwa kwa hiyo situation, unajua kuna saa zingine tumbo inakatanga capability na ile capacity level inajaa inabidi utransfer kwa external storage. Sasa mimi najua ningekuwa chama ningefanya nini? Unachukua hiyo paka unaifanya inakuwa mboga. Unajua, unajua paka imekula kuku. Sasa ukikula paka umekula paka na kuku hiyo ni kwanza ni mbogo umeongeza, unatesa na ugali vibaya. Sasa mimi hata nalia tu, I want to involve the national government kitu moja. Unajua hapana, si national government, watu wa Nairobi county government eh? watu, watu wa Nairobi eh. sasa yeah. Unajua paka inakula kuku inapangisha shingo, hii ni Mombasa huyo ni Maria ametoka Mombasa, wewe wewe unasema nini? Paka inabakisha shingo. Mimi ni mtu wafula ameoa ameoa ameoa paka mimi nakwambia wewe unacheza wewe. So national government should ban people from Mombasa from coming to the county. Wanaleta hasara. bro, lakini unajua kwa kizungu mimi kwetu nilie nami Okay, wacha nimekusupport, lakini mimi kitu najua hata hiyo paka ilikuwa mboga, lakini so, wacha tusaidie tu, wacha tuambie tu government, government tusaidie vile. So watu wa studio kitu. Watu wa Nairobi. Watu wa Nairobi. Watu wa Nairobi. Kwanza kwanza shule nursery tuende kesi yako huko. Ah, bro wewe wachanga madharau pia. Kwani shule yangu inaingilia wapi? Ah. Back to studio.